Hola fiferos, yo soy Cerecero y hoy es miércoles, así que tenemos un equipo de la semana nuevo en FUT 16. Vamos a ver cuáles son los jugadores estelares de este Team of the Week 12. Pues ya los vieron ahí, pero qué pedazo de jugadores. Pipita Higuaín, Dani Alves, Abomeyang, que corre como ratero. Ahora veamos al equipo completo. Así que lo tienen ahí, pero el equipo de la semana número 12. Se une también Iker Casillas, Kurzawa, Bolasi, este jugadorazo de la Premier de 5 estrellas de habilidad. También André Pierre de los Tigres, que qué golazos le metió a Jaguares de chapas. Ese gol de tijerita fue sensacional. Así que abrir Pack, pero si les sale alguno de estos jugadores de la semana, por favor hagan un comentario aquí abajo. Yo soy Cerecero, recuerden los corriendo como ratero de vecindad, FIFA la vida.